Morjes, morjes. Me ollaan täällä Vuosaaressa Aurinkolahdessa tekemässä vaalityötä ja täältä löytyy tota ehdo, kokoomuksen ehdokkaita. Moi, mikä sun nimi on? Joo, Hälisen Janne on nimi. 189. Vuosaaresta. Se oli, tuli kun apteekin hyllyt. Janne, mikä sulla on siinä kädessä? Otapas me zoomaan vähän kameralla. Sulla on siinä... Tämmönen kilpa-auto. mikä se, se, on? Se on neppisauto. Pidäpä hyvä paikallaan, niin saadaan tätä tota, hyvin kameraan tätä tota, zoomattua. Mitä saatte tuolla, kamera, tuolla, tuolla värkillä tehdä? No, ajattelin ajella tän radan tästä läpi ja katsoa kuinka monta kertaa tulee töyssyjä vastaan. Niin, että tämä on tällainen kokoomus Grand Prix-kisa. Kyllä, just se. No a, ei muuta kuin ajapäin. ja kerropa se mitä radalta löytyy. Siinä on niinku itäväylä silloin kunnossa kuin mitä vihreät se haluaa. Joo, eli katsotaan miltä se näyttää Joo, töyssyjä tulee ja heti törmätään. Joo, se on sellainen kaupunkibulvari, sinne ei oikein liikenne pääse kulkemaan. Mikä siinä on, siinä on este? Mitä siila? Mä en tiedä, mä ehkä yritän kiertää ton verokiila jossain. Joo, se verokiila, se, se on aika jyrkän näköinen. No ei kun yritetään. Pääseekö verokiilasta yli? Pääs, mut no... Nyt tuli kelli. Se... nyt tuli kelli ja törmäs liikenne. Tietyö. Joo, nyt hetkinen, hetkinen, hetkinen. Nyt mitä, mitä, mitä tapahtuu? Ratakartaa oikealle. Ratakartaa oikealle tuosta kallion kohdalta. Joo. Sä aloit, siinä se... näkyy kallio. Joo, se kallio on sellainen punavihreä blokki, että siitä tehdään kokoomuslainen vasta, mutta ehkä, ehkä seuraavissa vaaleissa vasta. Ehkä sitten. Me ollaan ensin saatu Vuosaaren asiat. Kyllä. Kokoomushan, on, kokoomushan on Vuosaaren suurin puolue. Aika moni yllättyy, kun se kertoo tuon Joo. No nyt mentiin, Joo no niin. pysähtyy. Ja sitten siirre sivusuunnassa, neppis neppissäkin saa siirtää. Siinä näkyy on taas joku auto. Se on se Mannerheimin tie ikuinen ruuhka, se on iku, ikuinen tieto ja Mannerheimin tiellä. Ja jälleen kelli. No, tää ei oo huomaa, että en ole yksityisautoilun harrastaja, kun minä en näin. Niin, sä oot enemmän julkisen liikenteen kannattaja. Mä oon, julkisen liikenteen, on ajokortti, mutta en mä Helsingissä koen. No niin. Ja taas, taas, taas, taas oot töyssissä. Siinä on siirtolapuutara keskellä kaupunkia. Ai ai, vähän pahassa paikassa. No niin, koetapas, ko, koetapas mennä. Ja siinä on raitiovaunu. Missä se ra, raitiovaunu? Se on varmaan Stockmanin jäänyt kiinni. Stockmanin kiinni. Raitioliikennettä pitäisi mun mielestä vähän, vähän parantaa, eikö vaan? Kyllä. Siirrä sivusuunnassa vaan. Ja se ympäristöystävällinen vaihtoehto vielä. Kyllä. Ja mitä siellä on Keskussa tunneli nyt päästään. Yes! Yes, yes sä ajoit suoraan, ma- suoraan maaliin. Ja vielä, vielä yksi neppi. Nyt sä pääst Ruoholahteen. All right, Janne, hei nyt puhutaan vähän. Nyt, no, puhutaan. Tota, sä pääst radasta läpi, niin mikä, mikä sun voittaja fiilis? No tota, yritys oli erittäin hyvä, että jos vähän harjoituksella olisi mennyt tämä rata vähän paremmin, että pitää ruveta ilmeisesti autoilemaan vähän enemmän. <laughs> Kuule, puhutaan vähän politiikkaa. No, puhutaan politiikkaa, sä, aiheita. Joo, sä oot kansallisen sateenkaariryhmän puheenjohtaja, eikö vaan? Mikä se sellainen sateenkaariryhmä on? Onko se joku Maija Poppanin juttu? No voi voi, <laughs> niin, niinkin tulkita. Eli siis tämä on niin kokoomuslaisten öö, asiaa ajava verkosto. Vähän saman tapaan kuin kansalliset maahanmuuttajat. Joo. Maahanmuuttajia siellä on. Meillä on seksuaali- asialla. Väitäksä, että, tot, että kokoomus on ollut niin kuin tällä, tällä Gay Pridellakin? Kyllä on ollut. Viimeiset kolme tai neljä vuotta ainakin. No niin, Selvä. Tota, mikä, mikä sulle, sanopas tästä asiasta nyt jotain tärkeää vaaleissa, että mitä saatte ajaa niin sukupuolivähemmistöjen etuja Helsingissä ja Itäisessä Helsingissä? No mä oon itse sitoutunut näihin SETAn vaalitavoitteisiin, eli tehdä sateenkaarevampi kunta, jossa niin kuin kaikilla on hyvä asua. Ja mun mielestä esimerkiksi Helsingin kaupunki voisi tukea Pride-tapahtumia vähän enemmän. Esimerkiksi sellaisella pienellä symbolisella eleellä kuin vaikka liputtamalla kaupungintaloiden sateenkaarilipulla, mitä niin kuin suuressa maailmassa harrastetaan. No siinä tuli konkreettinen, ehdo... siinä tuli, ko- siinä tuli konkreettinen ehdotus. Sano vielä kameralle sun nimi ja numero. Joo, Janne Hälinen 189 Vuosaari. Tsemppiä vaaleihin. Kiitos paljon, samoin.